番茄酱心疼芥末酱说：“你还好吗？好可怜哦，我帮你擦药。”此时，美乃滋默默的说：“哼，谁叫你那么呛？” <laughs> 番茄酱怕尴尬，借故逃走。芥末很生气的跟美乃滋说：“昨天我被打的时候，你为什么不来帮我？” 就跑走了，没奶滋回，因为我不忍心看着你被打。小华跟朋友在聊天，小华抱怨着，邻居昨天半夜来敲我家的门，还大吼大叫。 我超不爽。小华的朋友问：“为什么那么晚还去敲你家的门啊？”小华说：“不过还好我在打鼓，还没睡，不然一定会被吵醒。”妈妈看到女儿的房间很乱，对女儿说。 你房间乱的跟猪窝一样，赶快整理一下。女儿说：“你有看过猪自己打扫吗？没有嘛，当然是养猪的扫啊。 <laughs> ”小黑在路上拦了一辆计程车，准备去领回保养好的爱车。上车后对司机说。 司机搭你的车好无聊哦，都没有放音乐。司机冷漠的说：“那你可以考虑搭乐色车。”花粉们觉得哪一则笑话最好笑呢？欢迎底下留言告诉我哦。